Hai happy guys, gua bareng temen gue Yana nih kali ini mau ngadain food eksperimen. Nah, gue udah beli nih esteler dari tempat esteler yang paling terkenal, esteler 77 yang udah pasti mantep rasanya. Yuk kita cobain. Hmm, gila gila gila, ini bener-bener mantep banget. Nah, Selanjutnya nih, gue juga udah beli bakso rusuk nih dari Tartat Kelapa Gading. Lihat rusuknya guys, mantep banget. Ya kan? Hai happy guys. Nah, nih gue udah beli esteller dari tujuh 77 nih. Cobain dong, cobain, cobain. Mantap kan? Mantap. Nah sekarang coba ini hmm. bakso rusuknya dari tartar. Oke. Kuahnya mantep banget ya. Hmm. Rasanya enak banget. Iya. Enak kan? Iya. Nah, sekarang gue mau eksperimen. Gimana kalau ini bakso dicampur dengan es teler kita makannya sama-sama oke ya kita mulai dengan mie nya dulu dan bihunnya ya kita mulai pelan-pelan iya nih ini ya kita masukin nih guys ya kan sama bihunnya oke mari kita coba <laughs> iya nih ya kita cobain Hmm. Hmm. Cobain, cobain, cobain. Oke, oke, oke. Tambahin minyak nih, biar lebih berasa. Ya, biar. Nah. Yes. Kita aduk. Kita aduk sedikit, ya. Gimana? Ya, ya pelan-pelan aja, santai. Gimana rasanya? Masih ada gurih-gurihnya bakso ya? mau iya. baksonya ya? Walaupun ada manis-manisnya dikit. Oke, sekarang kita coba nih selanjutnya. Baksonya. Oh, Ini. Kita ambil dulu nih baksonya. Wah, kita cemplungin. Kita aduk sedikit nih ya. Wah, biar berasa dinginnya tambahin sama nangkanya biar mantep ya kan hmm baksonya tambah garing justru mungkin karena dingin itu ya dan nangkanya menambah citra rasa nih tambah ada manis-manisnya manis dan gurih mm manis dan gurih sekarang saya ingin coba pakai bakso pakai bakso ya. ya diaduk lagi kita aduk gue bantuin nih ngaduk ya. iya ya. iya ini namanya bakso iya. dingin iya <laughs> coba coba coba ya ya ya Gimana menurut lo? Walaupun berbeda tapi tetap enak kan ya? Iya. Baksonya tuh masih berasa. itu, Oke. Sekarang kita coba balik nih. Oke. Okay. Dari es kita campurin ke bakso, ya kan? Iya. Nah, sedikit dari sini, sedikit dari situ. Kita makan sekarang. Diaduk. Diaduk. Oke. Waduh, besar juga ya. Gimana rasanya? Wah, buat gue sih mantep-mantep aja sih sebenarnya. Enak, ada asemnya, ada manisnya, ada gurihnya ah, juga. Oke, sekarang saya coba ya. Hmm mau coba sekarang pakai nangka Aduh, wah kena alpukatnya juga nih kita hmm. coba ya Nah, hajar bleh. gimana gimana gimana enak nggak asam-asam manis rasanya ya kerasa kan ya. masih kerasa kan kuahnya juga masih kerasa okay. nah sekarang kita mau coba, the next okay. level oke okay. oke okay? oke okay. nah kita masukin nih pakai saus mm -hmm. masukin Sampai ke esterer oke oke okay. Itu nah perlu pakai bakso nggak nih esterer campur bakso boleh kita campur oke kita campur es teler tuh ya. ya kita minta baksonya sedikit aja okay. Oke, sausnya lagi kurang merah ternyata. Semuanya, semuanya. Oke. Oh, mantap nih kayaknya nih model-modelnya sih kayak es campur ya yeah. jadinya <laughs> ayo kita cobain hmm. gimana gimana rasanya hmm. ada rasa keju-kejunya gitu <laughs> Soalnya berasa banget karena dia ada asemnya. Hmm. Terus mungkin karena dicampur dengan manis, jadi ada rasa keju. Coba coba deh. Okay saya hmm. coba habisin nih ya iya habisin habisin kita campur lagi kita campur baksonya aduh kayak nah kita campur justru airnya itu yang mantap ya. yang harus dicoba nah hmm. gimana gimana ada semak asamnya ah, Asam. Ah, ada ya. tomat tomatnya ya tapi tomat masih buah ya ya kan belum pedas iya belum belum aneh nah, kita campur Kalau kita coba nih sambal pakai sambalnya <laughs> oke oke ya kan? katanya nih kalau makan di mix apa aja makanan pakai sambal itu pasti jadi enak mantap mm -hmm. jadi kita sekarang coba esteller enak juga nggak pakai sambal Waduh, kapan lagi nih kita makan kan makanan kalau kita makan dicampurnya di perut jadi yeah. kita iya. campur di mangkoknya hmm. Hmm. oke nah sekarang kita cobain nih ya hmm. tadi udah pakai saus pakai sambal sekarang kita cobain rasanya bagaimana Hmm. Gimana rasanya? Lo coba. Ini udah paling mantep nih. Oke okay, oke. Okay. Hmm. hmm. Gimana rasanya? <laughs> Mukanya, muka lu aja bisa bohong ya. Aduh enak kan enak buahnya sih enak, enak tetap manis tapi <laughs> kan- iya. memang kadang-kadang ada hal yang nggak bisa kita satukan ya oke okay. gitu biar aja mereka nyatu di perut ya <laughs> kalau kayak gini mendingan makan terpisah nih oke okay. sambal pakai mie mantep ya es teler habis itu kita seruput esnya dingin-dingin mantep oke okay, kita coba Sebenarnya <clears throat> emang jadi makanan dingin sih, karena kan uh, esnya lebih kuat yeah. kalau di sini. Nah ya kalau misalnya kita mau jadi makanan anget ya kita tinggal hirup nih kuahnya yang anget ini. Oke. Okay. Gitu. Nah sekarang hmm. untuk penutupnya nih ya, kan sayang nih iga kita buang-buang aja ya, iya. kan. Nah kita celupin nih di es ya, ya, kan. Nah, diaduk dah. Uh, diaduk dah Nah, masalahnya nih ya iya. gigi gua nggak kuat nih kalau makan ginian. Terus? Nah, jadi ini gua nih yang makan ya. ya coba. Oke. <laughs> kita coba ya, kita aduk dulu dah lagi. Nah. Dah. Hmm, gimana? Masih garing nggak? Tambah garing apa? Empuk. Empuk ya? Empuk. Oh, itu mah memang iganya tartar udah the best eh rusuknya tatap sudah the best ya. Iya. sekarang kita campur nih iya ya. mendingan sekarang kita campur nih semua ya, ya kan Tuh. siapa tahu biar tawa mantap udah kayak di perut kita aja semua dikocok jadi satu ya kan iya ah. Uh. aduk-aduk nah udah deh bakso teler bakso teler <laughs> namanya kita ganti <laughs> bakso teler rusuk iya Ya. Nah. bakso teler pakai rusuk iya nah. <laughs> nah ayo kita makan bareng harus kita coba nah Gimana? Jadi, <laughs> jadi ini sih kayak es buah, es sop buah. ini mungkin ini mungkin bukti nyata sop buah. Ini mesti seperti ini. Iya. Sop dicampur es buah. Es buah. Ya. ya. <laughs> Nah ya, ya. mau basir nih kalau dibuang ya kan, ya. gua habisin yang ini, lu abisin yang itu. <laughs> Oke oke, banyakan saya nih ya. ya makanya karena gua sayang sama lu ya. Oh iya biar gemuknya sama ini abis ya oke oke rasanya kayak gimana enaknya ini biasanya kan kita kalau pesen es teler sama bakso selalu dipisah nah kali ini coba pesen es teler sama bakso kita campur tenang aja nggak akan kemar nggak akan kenapa-napa kok nyampur juga di perut kita jadi harus coba sendiri gimana ya nak enak, enak banget, banget. harus coba, coba pasti lagi Happy guys, kalian suka video-video seperti ini? Ayo klik subscribe di bawah agar kita bisa membuat video-video seru seperti ini. Oh iya, dan jangan lupa ring the bell biar setiap kali kita post kalian akan diingatkan. Bantu juga untuk mempromosikan video ini dengan like dan share. Terima, Terima kasih. kasih. menonton video ini jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.